欢迎收看《天天开心五三九》。今天老爹把这个镜头拉到哪里？拉到这里开奖，开奖这个口味哦。我们今天想开什么号码？边啊，家己下哦。今天想开零一、零二、零三，家己下落去啊的，好不好？每个人让自己把自己愿望的号码给下落去哦，写出五颗星哦，写可以写出头奖出来，好不好？好，来，我们来聊今天开的号码：零六二一二八。 三六三七，哎，出多少代机啊？什么大事情？为什么二一连庄？好，板路有，老爹不多说了啊。二一连庄不用讲，哈。至于这个三七呢，也是板路的，但是有一件很重要事情哦，大事情哦。三六三七一开，三六三七一开，出什么大事？了？我们看一一三四期那一期，三六三七一开，下一期。 板路大洗牌，开那什么王八蛋号码一六一七一八二一，大家记不记得？在下一期三六三七开的呢，零四零九一三三二三三都有连号，而且还有一个重点，全部都是奇奇怪怪牌，不在不在板路牌之中。老爹才刚才讲说，哦，三六三七一开，世界就要变动。这一期三六三七一开。 台仔今天会大摇钱吗？大家审慎好，大家审慎投注好，大家审慎投注。好我们先来看一下陈建发今天的零七一二零七九期没开了，高级不亏啊，有没有机会？大家有一个记录是十八期，最高记录十八期没开，之前分别是四期、五期、六期，又刚好又是十八期，有机会有一二嘞。 一二三，期无开啊？难讲起来哦。我是老爹啦吼，我是刚刚。我以前是很喜欢发歌啦，但是哦，今天有没有这个一二？哦，算了，今天不能用板路来去讨论呐。今天的牌是没法用板路讨论的呢。啊，算了，还是得写啊，对不对？我觉得一二今天不太可能。我觉得一二今天是不太可能。哦，大家讨论一下，大家讨论一下。好，来我们看这个哆啦 A 梦。 又是一零二零，难道今天板路大洗牌，会不会把一些之前养牌的东西给养出来？譬如说一零二零三零、一一二二三三、零一零五一零，这三组怪牌会不会跑出来？有没有机会？好好，没关系，我们慢慢看。来，我们看这个价位，一三二七。 这个一三哦，十一期没开了，我觉得差不多了，我觉得差不多了。好，一三有漂亮，好，一三有漂亮。对，二期我告诉你，持续观望。二期持续可以，我我觉得啦，老爹来讲的话，欧宝枪王被来接了啦，我觉得二期贼枪应该有机会啦。我该变后面了。好，邱文杰的零六三四，这个零六吼，叫多亏。 目前五十期里面哈是没有连庄的记录，目前是没有连庄的记录，但是今天可能出怪牌，出怪牌怎么办？我不知道啦，反正零一二没有，零六也没有啦，哦，零六也没有啦，我是觉得啦，零六也没有啦，哦，好嘞，三四十七期了，哦，我跟你讲哦，如果今天不是开三六三七，我会把三四直接给他划掉，但是今天三四不能划。 三四不能花，好好一五二五来，这个一五也是很乖，上次十一期没开，哦十一期没开，之前也很多期，然后一五已经四期没开了，会不会一五一六一七或是一二一三一四一五？我不知道，我觉得今天一定会有连号，很诡异啦，今天应今天应该是会有连号的一个一个出现的。 我今天会有一个零号出现，哦，一五二五二五呢？老爹就觉得没有什么机会，哦，老爹觉得没有什么机会，二五，我觉得老爹，老爹觉得二五是没有什么机机会的。好，我们先来看这个大家比较喜欢看的佳佳这个，哎，我我突然找不到，好，没关系，我们先看别的。哦呦，我找到了，我找到佳佳来，哎呦喂啊，佳佳今天爆零二一二啦！ 老弟还把一二给砍了啦！哎，为什么会砍一二啊？一二会啊，有机会啊。对，我们啊，对不起，我没看到一二之前有两期没开，隔两期没开。我跟你讲，心不能乱服，不行，不行，乱服。我觉得四就是四，好，我觉得零二今天嗯不会开。 我觉得今天零二不会开啊！我觉得今天零二也不会开。我觉得零二今天也不会开啊！我觉得今天零二也不会开。好，来，好，我们下看下一个。来，花花一四二六，哎，一四今天漂亮，一四今天走势很漂亮。好，今天的一四走势没毛病，漂亮的，漂亮的，好，可以持续追踪，可以持续追踪。二六两期没开。 二六是腰牌， <laughs> 二六是个腰牌，那我到底要不要把它砍掉？但是今天会开幺号，我还是觉得不要乱冒，我还是觉得不要乱冒险了，哦，不要乱冒险了。好，今天二六二六，我我说真的，今天二六有没有？呃，能一波亏啦，啊，很多人期待说他可能会连开啦，哦，很多人期待他可能会连开。 所以我先我先想一下，我先想一下，好来，哇，又一个零二一九，哎，给他二尾，他加家好多，他反而老爹把二尾给砍了，怎么办？来，我们看这个小菜零二一九，零二十一期没有开，好一九嘞，我们来看看一九，一九五期，一九五期没开，不行，你喊零二，我跟一九，我就要把你的一九给砍了，好来。 今天老爹出的是一二零六二五零二一九，我把这个号码这样子把它给锁起来。好，我觉得这五只号码应该是没有很大的机会，但是我们继续播报。我们我因为为什么我要继续播报下去？到底今天的局面会怎样？我不知道，老爹很担心的。我是一直觉得今天的板路会有大变动，好，所以我也建议，就说今天要下注的朋友们，审慎而为，审慎而为，好，审慎而为。 我觉得今天的人牌自己要注意一下。我觉得今天一刻要不要往冷牌那个方向来去找找看？好，我们去关注一下。好，OK，间秀姐就给你啊。今天我逛鬼啊！今天我们弄的是五三九开奖实况，给你，跟你号码写下卡下卡写下卡，加油无？好，跟你号码五 G 给写出来，头奖给写出来。哦啊，让祝福大家都中头奖。我们今天晚上七点见。 拜拜。